prime ore del pomeriggio, una volta trovata un'area che poteva essere sufficientemente sicura per montarci il campo, abbiamo cominciato a montare il campo. Va ricordato il grandissimo sforzo che hanno fatto questo primo contingente, eh, va ringraziato quelli che non sono venuti e che hanno fatto sì che potessero essere qui questi ragazzi. Questa è la cosa che come sempre colpisce di più, i tanti sì che mi hanno detto, 연락 좀.